Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Piggy Po. Kali ini gue mau lanjut main Sleeping Dog. Gue masuk mobil mana nih? Oh, sana. Oke. Okay. <clears throat> di park yang kali ini bos kita tuh si Winston kan. nah, lapak nyokapnya disikat sama lawannya si Dog Eyes krunya ada dua orang yang meninggal terus customernya mayatnya berserakan <laughs> <laughs> jadi ya, kita harus balas dendam. FYI ya, kita ini adalah polisi yang sedang menyamar menjadi seorang berguna preman pasar. Woi, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Oh, udah nyampe. nggak kuat. Iyalah jagoan mah kuat-kuat aja ya enggak. Wah, ubir lagi. Fix. Wah, kacamata gue kena darah. Nggak terima gue. Game ini gue mengingatkan sama film ini Greg ya. Nyerbu sendiri, Wang pensil. Xiu. Iko Wise nih. Hmm, patah itu. Ya Bahu Eh, ngapain dia? Pakai kuda-kuda. Ahai. Ah, uh. Jadi gang beng, adegan bengkel, gang gugangnya grek ya. Eh. Nangis <laughs> ini? Oke. -hmm. Wix. chìa hai triệu luôn, game udah udah udah udah cukup Masih agak lagi guys. Oi. Oh, ada yang pakai pisau. Wes, santai bos. Woo. Oh. Bisa dimasukin ke Hmm. Masuk nih yang pakai pisau nih. Kontrak tag. Ah, seco. Mati kan gue Saiton rojim langsung aja lah Udah. Sip. Hmm. Waduh patah tuh tangannya. Gurih-gurih nyoy. Wow, wow, wow, wow. Hmm. Gak mati-mati anjing. Game. Ya setengah doang naiknya. Kaku wah ilmunya nongol sikat bos Eits. Oh shit Gue mukulin siapa tai Woo! Left uppercut. Ma. mantap gue demen banget ini akhirnya megang senjata <laughs> maksud gue begitu akhirnya megang senjata Oh, oh, oh, oh, oh. Gue sih ngincernya kepala. Nangis. Nangis satu lagi. Ahai. Hmm. Kegil. <laughs> Jadul gak tuh bahasa kegil. Ya, pistolnya ngambang. lumayan masih masih banyak pelornya. Cepelor. <laughs> Bubar. Oh masih ada. Mana tuh? Nggak nongol si anjay. Udah habis. Oh shit. Ya, ya, ya, ya. Jalan, ini jalannya kapi lu kaget gue. Ya, mana anjing? nhấc bờ ố gì nghe kìa Keluarnya kemana gì? Oh, ya kesini bener. Yoi. Sandra Bulog Anjing, kok polisi? Wah, dijebak. Fuck, man. Wah, jebakan komeng. orang lagi Hoho. Siap, bisa ngebajak mobil. Oke. Okay. Ops, op, op, op, op, Action Hijack Oke, tunggu panahnya hijau. Harus lurus berarti guys. <laughs> Gue nyari jalan yang lurus, tapi nggak nyampe nyampe nih iya kelewatan apaan ini? Dapat-dapatnya kalau belok-belok. Wuh. Silva. <laughs> nice to motherfucking meet you. From tonight on, your partnership with Dog Eyes is done. Wah, mau disiksa kayaknya. Take a bite. We can talk about the terms of your partnership. Bajunya sama sama gue. Oh, mantap. Keep this up and there's a lot more. I get the feeling things are looking up for the Thanks, boss. Okay. Hey, man. Thanks, boss. Look, I don't do this often, but uh, I'm sorry, I was wrong about you. You show your true colors tonight, brother. Yeah. Dia nggak tahu kalau dia polisi. <laughs> Ya oke okay guys, sampai di situ aja dulu main Sleeping Dog, kejar-kejaran sama si si Y. <laughs> Biasa, rebutan rebutan kekuasaan ya. Ya oke, okay. kalau kalian suka jangan lupa lagi lagi komen dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.